мындай колдоо күч кубат берет эрдоган кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн товарларды мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө тескемеге кол коюлду министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кытай делегациясын кабыл алды эдил байсалов беларустун спорт жана туризм министри менен кызматташтыкты талкуулады кыргызстан казакстан жана өзбекстан камбар ата бир гэсин куруу долбоорун талкуулады кыргызстандык футболчу нурсулуу Мұрзағула өзбекстандык клубка өтті. түркиянын президенти реджеп тайып эрдоган ушул жылдын февралында түркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардам үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди жиберилген куткаруучулар тобу жогорку кесипкөйлүгүн көрсөтүшкөн бул тууралуу эрдоган кыргызстандын президенти садыр жапаров менен болгон жолугушууда билдирди кыргызстан менен түркия лидерлеринин жолугушуусу он бешинчи мартта анкара шаарында түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкө башчыларынын кезексиз саммитине катышуунун алкагында өттү жолугушууда өлкө лидерлери кыргыз түрк эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн талкуулап саясий соода экономикалык жана башка тармактарда байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту президент садыр жапаров экономиканын айрым тармактарындагы товарларды улуттук режимден алып салууну белгилөө жөнүндө тескемеге кол койду документке ылайык кыргызстандын министрлер кабинетіне мамлекеттик муктаждыктар үчүн сату алылар үчүн атамекендік мекендик өндүрүш товарларына белгиленген тартипте алып салууну белгилөө тапшырылды Бұл чечим ошондой эле уставтык капиталында мамлекеттин үлүшү элүү жана андан ашык пайызды түзгөн мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларга акционердик коомдорго өнөр жай продукциясын ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн товарларды артыкчылыктуу негизде сатып алуу сунушталды министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров шандун провинциясынын элдик өкмөтнүн тышкы иштер боюнча канцеляриясынын жетекчиси ца цзяньсин башында турган кытайлык делегациясын кабыл алды жолугушуунун жүрүшүндө эки тарапты кызыктырган баардык тармактар боюнча кыргыз кытай кызматташтыгынын маселелери талкууланды тагыраагы тараптар бишкек шаарынын мэриясы үчүн кытайда чыгарылган бир миң беш жүз автобус алуу маселесин талкуулашты министрлер кабинетинин башчысы жогорудагы долбоорлорду ишке ашырууда бишкек шаарында тейлөө борборлорун ачууга өзгөчө көңүл көңүл буруу керектигин белгиледи өз кезегинде кытайдын делегациясынын өкүлдөрү айтылган пикирге макулдугун берди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов белоруссиянын спорт жана туризм министри сергей ковальчук менен жолукту жолугушуунун жүрүшүнө маданий гуманитардык билим берүү туризм тармактарында жана спортчуларды даярдоо жаатында кызматташуу маселелери талкууланды тараптар ошондой эле эки миң жыйырма үчүнчү жылы белоруссияда өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин экинчи оюндарын өткөрүү жана ага кыргыз тараптын катышуу маселесин сүйлөштү камбар ата бир гэсин куруу долбоору боюнча кыргызстан казакстан жана өзбекстандын энергетика министрликтеринин үч тараптуу кезектеги жолугушуусу өттү маалыматка ылайык жолугушууга кыргызстандын энергетика министри таалайбек ибраев өзбекстандын энергетика министри журайбек мирзахмудов казакстандын энергетика министринин орун басары жандос нурмагамбетов өзбекстандын суу чарба министри шавкат хамраев жана тараптардын ведомстволук уюмдарынын жооптуу жетекчилери жана кызматкерлери катышты соңунда долбоорду ишке ашырууга даярдоонун негизги этап тары жана кийинки жолугушууну ушул жылдын март айынын аяғына чейин өткөрүү макулдашылды үч жолку футбол боюнча жаштар курамасынын капитаны нурсулуу мурзагулова өзбекстандык клубко өттү кыз келиндер арасында футбол боюнча ассоциациясына билдиришкендей мурзагулова уникдор клубу менен келишим түздү нурсулуу мурзакулова алга командасында ойноп эки миң жыйырма экинчи жылы футбол боюнча кыргызстандын чемпиону болгон ал мелдеште мурзагулова мыкты оюнчу деп табылган ташкенттин бунеткор футболдук клубу өзбекстандын супер лигасында ойнойт бунеткор командасы өлкөнүн беш жолку чемпиону